Filmdagi barcha voqea va hodisalar badiiy to'qimada ushbu filmda zo'ravonlik, tamagirlik, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish sahnalari mavjud. Biz yuqorida ko'rsatilgan zararli odatlarga qarshimiz va bularni targ'ib qilmaymiz. Kantor butilkada. Kantor butilkada bo'lgan. To'g'ilar, butilkaga o'tirmaymiz-ku, to'g'ilar. O'tirg'izaman, butilkaga o'tirg'izaman. Sarvar aka ayama, Emre to'g'ri, hech kim ayamasin, to'g'ilar. hech kim ayaz rag'im yo'q bosinglar bosamiz ketdi bekzodaga bosing aka davay ketdi hamma let's go men butilka o'tirmaymanku hali tilingdan chiqdi bosinglar tog'alar iltimos onangiz ktirgandan ko'ra bir marta o'tirasan hech narsa chiqmaydi iltimos tog'alar oxiri qutqaringlar iltimos iltimos iltimos tog'alar men butilka o'tirmaymanku a bu kepka qo'taq bo'lami Nereye eserdin Serdar? Otur. Varyant dedi Serdar. Varyant yok. Otur oturuş. Давай. sen ko'tmisan sen bile dalbayob bile erkaklar men beri seni bu turkaga o'tirg'izib men ko'tmasam ko'tman o'tir variant mayli senga yana ikkita variant beraman men rahmliroqmanda soqolingni olasan xo'sh gilamga chichasan Yana bitta variant bering. To'rtta variant bo'lsin. Kuchugingni sikasan. Kuchiga tegma, o'zi sikaman seni, gandom. Davay, yo bo'lmasam soqolingni ol, yo butilkaga o'tir, gilamga chech. Davay, bittasini qil. Davay. E sen erkakmisan, sen ey, dalbayob bo'l, erkak bo'lay. Lavz qildingmi? Onasini ishga siksin dedingmi shuncha odamni oldida? Men onasini ishga sikkan degan emas, qo'lim bor yo'qimda jest qilib qo'ydim, dalbayob, bunday qilib qo'ydim bor. Nima desang ham, tildan chiqqan gap. aytgan gap gap Давай. Ya u bo'lmaydi og'zingizga. Armani shartni. O'tirkaga o'tir. Bo'lmaydi-da Sarvar. Bugun juma aka deganim. Harom. bir marta emas, ikki marta yutyapman, Chingiz. Bir marta emas, ikki marta yutyapman. iz yutem birinchisi birinchi shartda emas uni yo'q mayli isboti uchunda mana sen bosinglar demayapman ko'rib turibsan xalq kim erkak bo'lsa o'shanga поддержка qilib o'rganganda bu insonlar men mujik ekanman menga yutib berishdi agar xohlasa shu insonlar meni hali mani yo birini chaqirib kelgansan og'zingga xuddi hamberg kelib badi badi qilasan bitta odam uryapti senga og'zingga gandon bir ikki uchga qara gandon o'yinchi e, qotdan bo'ldi shoshma men senga shoshma o'yinchi baland shoshma normalniy shart beraman ishtoningga siy shunday turda ishtoningga siy oqsin tizzangni oqib tushsin buni qilgansan o'ynamasang o'ynamaymanda qo'tak bilan saybal o'ynamasang chingiz o'zing ayt butilkaga o'tirishdan lafzi sampo bilan o'ynaymiz bizga kasbimiz bo'ladi qo'ta butilkaga o'tirish kerakmi butilkaga o'tirish kerakmi o'tir shunga o'tir давай bu butulkaga o'tiraman o'tir давай Mana ustiga o'tib o'tir ol kamera pasaytir Kamera pasaytir mana mana ko'rmadik biz biz ko'rmadik biz ko'rmadik yandov mana bu butilka bakilashga butilka olib kelib bor teshilib ketibdi bu gandom bakilashga ha bo'ldi ha yon bosh qilib o'tirasan qo'ysin men senga tikka qilib o'tirasan demadim butilka olib kel bu baklashga. bor bu olib Ha, бюйнамега. Давай. Скейт. Бор, бутылковки, давай. Бутылковки. Qo'y, ha, qo'y ko'tingdagi, o'tir. O'tir. Oo, yo, ayi yaxshi ekan, bos. Yaxshi o'tirdingmi? Joylashdimi? Sig'dimi butilka? Nechilik butilka? Kutingiz razmeri ham keng ekan, do'stim. ko'tingizni razm buni og'ala iltimos ekanda ko'tingizni o'g'li bo'lsa o'tiribdi odam odamlar bu bespanatsiz hammasini panatkasi yetadi o'g'lim sen o'da baribir o'tir ashol нахуй baribir ashol нахуй шлюха baribir o'tir izlayli bu gandone bu dadalarni chaqirib kelgan bu whatsapp bu mumkin bilasanmi men seni hozir bitta senga bitta narsa aytamanda ikkidini yo'q biri o'zi ham seni menga kuching yetmagan yetmaydi ham kuching yetmaydi gandan ustingga kuchi bor yana eslatdimi man meni yutolmaysiz buni taqadan sardor sikamiz hech nima meni yutolmaysiz seni sikaman bugun faqat seni sikaman sardor sikamiz o'g'lim faqat sardor sikamiz o'g'lim dadade arroma dadade gandon o'g'illar solinglar iltimos uch sekund uch sekund lekin bir tarafdan sardor do'stim san to'g'ri aytding ketdik ketdik chetkamiz senga bitta narsa aytaman akalarim abdushi rahmat bosam demadi bir og'iz qara topda bir xil odam o'tirgani yo'q asqar aka sarvar aka muzaffar aka dadalaring dalbayo bilan man bilaman menga qara mayli gap teshit qara nima deb o'ylasang o'yla действительно sendan men yuz ketib ketib sardor yurdi yur chet kam senda ko'rinib ketdi uyga ketgan ekanda meni sen shoshma senga shartim tanov sador siyla besh marta aytavor bo'ldi qo'rtag'im deyapsan пошел ты нахуй o'lsam ham aytmayman bu gapni sen meni qo'rtag'imsan qo'rtag'imdan past sendan sendan men действительно kuchliman tan hayotda qo'rtag'im kesib tashlayman qo'rtag'im shunday kesib tashlab shunday dasturxoningga tashlab qo'yaman давай yana bir marta o'ynaymiz qo'rtag'ni shunday junini olishdan o'ynaysanmi Ket ketle oynayayım sanırım. Prosta tak babratski ko'rib qo'yinglar, akalar rahmat, hurmat uchun. Boringlarga shukr, rahmat. Ey gandon 1.5 ming ochkoing katta ketma. Chingiz, men sendan kuchliman. Ush, bosh kuch. O'ttag'im deysan, ber shartni bajaraman, dars o'ynayman. Dars o'ynaysanmi? Dars. Ber, shartingni ber. to'rtayaqqa turasan kuchugini kosasan tiling bilan suv ichasan давай yana shart ber boshqa variant uchta variant ber gilamga chich butilkaga o'tir suv ichganyapti e, top men kosam ham yo'qda bu narsa kuchugingni kosasini olib kel kuchuging kosasini akalarim o'zimni meni miltiqlarim meni o'zim oldi akalarim rahmat boringlarga shukur mana mana bunda suv ichsam bo'ladimi ana shunga suv solasanda yalab tiling bilan ichasan suvni men senga aytdim chetni sikaylik chetni sikaylik dedim yo'q deyapsan ko'nmayapsan o'zing endi to'rtta yoqda tur to'rtta oy turibmanmi ha yala yala yala ko'rinmayapti yo kamerangni tushir tiling bilan yalaganing ko'rinsin bizga bu bo'lmaydi bu ko'rinmayapti yo ko'rinmayapti tilim kaltada gandon sakka o'sha maski tilim Tamam, boş <laughs> Hola, Cosita. Voy, Carlos, Harry. Voy, Talbayo. voy bilan bu kuningni o'lib ketganlarga emasmi jumon bilan sharmanda bilan yaladi yaladi chulp chulp ovoz eshitildiki bu kuningni o'lib bilan ketganing yaxshi emasmi? o'g'lim bosinglar elingni iltimos paytda bo'lsa ham sikaman kemanmi o'g'lim Şartını bitirip bacarapam. Bitirip bacarapam valla. Sikamez de ya. Yarım tabuzu hem sikelmeyiz. Yarım tabuzu. Sikamez Sardo. Oğla, bosti oğla. Hurlata şöyle bu gandonu. Chingiz hech qachon urg'u qaytmagan. Только вперед! O'ziga sek Chingizini. просто вышел через опустилась. Эй, подписканы бос, мынодай тап тап тап этіп бос. Сен нima ketdingni Давайте будем дружно-дружно. Подписка, давайте, пожалуйста. asosida akalarimni boriga shukur mana shu ekranga tortib qo'li urayotgan qadar ko'rayotganlarni borga qo'llab jonlari sog' bo'lsin meni o'yinlarim nomer один borlariga ko'rdingmi bir og'iz bos deganim yo'qmi putin yetib hali ham bos deyotganim yo'qmi shart eshit sardor dada deb besh marta aytasan Пошел нахуй. Хоть танки скажи ему, говорю. Хоть танки спели, можно. Halma hava bulat da kendi hava. O zamirem hava bulat tuyda. Zari. Dava sador dada da beş madde etesen. Variant bir. Şart. Selam benge şart bir yütsek benim aytaman. Dava kettim variant bet sardor dada deb aytasan yo sardor ota deb aytasan yo sardor papa deb aytasan mana uchta variant <laughs> bu harammi bu nima sen er, erkakmisan yo bo'ldi просто так bu shartni bajarmayman hayotda bajarmayman o'tam kestirmayman o'tangiz dedi o'tangiz dedi sen nima onangni baxtsiz bo'lishini xohlaysanmi o'g'lim onadan kelma besh marta давай dada degan besh marta emas uch marta ayt qo'ysini olmaydi пошел нахуй давай давай давай давай давай shart bo'lmaydi shart давай bo'lmaydi давай hech qachon mayli dada dema sardor karol besh marta ayt sardor karom sardor karom sardor karom sardor karom sardor karom dadang bo'lgandan keyin karol bo'ladi o'g'lim bos dadang karol maqtanib yur tushunyapsanmi ko'cha ko'ylarda ham maqtanaver qo'rqma meni nomimdan maqtanaver sardor dadam karol deb maqtanib yuraver o'g'lim Pero iloji qaramay yuribsiz meni og'alarimni butun tiktok his qilgan meni og'alarim nima beradi корольlar o'tiradi meni efirimda meni efirimda по братски только так корольlar o'tiradi oddiy insonlar o'tirmaydi yutolmaymizmi og'alar buni yalangayaqlari joy emas bu anasodagon bo'lib qoldingizmi siz tirik chiqib qoldimi siz hali oqsuyakman men amir temur avlodidanman otam avloddansan amir temur avlodidanman men ikki marta yutib olib men oxirgi bo'riman men последний sen bo'rilarni shaniga istab ketyapsan qo'tab tiktokdagi eng legendarniy inson men bo'laman oliyjanob og'ziga bir bormi bir bosib legendarniy bo'riman tomirimda amir temur tomir tomirimda <laughs> amir temurni qoni oqmoqda e, qo'tadi qon oqadi seni qoningda seni qoningda sen qullarni qoni oqqan peshonangga qul bo'lib o'lib ketish yozilgan sen только так qulsan ketdik hamma gul beramiz yigirma yettita inson gul beramiz omir olma og'ziga siz buni bos yeylami tomog'ini bos tindirmaymiz tomog'ini bos yeyish bir meni tomog'imni bosib senga emas bizda karollarni tomog'ini bosib senga emas ketdik o'g'illar senlarni tomog'ingni bosaman davay davay davay davay davay yigirmata odam gul gul bosib yuboramiz gul bir donada ketdik tomog'ini bosaylik ikki ikki sekundalik ketdik tomog'ini bossang gul hamma gul kimda gulni so'ranglar kimda gulni so'ranglar ketdik og'ladi shu tomog'ini shu bosib davay 3 kishi qoldi 3 kishi tashlamagan tashlamagan 3 kishi gul tomog'ini jigarlar shu tomog'ini bosam красавца o'g'il от души tomog'ini bosam bir kishi gul tashlab tashlamagan tashlamagan bitta odam gul bossanglar bekzod sila от o'tdik ana endi bitta his qildiraylik bo'ldi bitta uraylik bitta shart qarz olsan mendan gandol yutganing yo'q vaqt chala bitta shart qarz olsan harom men hozir kelaman qochib ketgan bor bor bor bor rahmat joninglar sog' bo'lsin rahmat hech qisi yo'q ha shuncha sikitaladik zerikib ham oldim buni yutaverib olti raund ozayib berdiladik